Hello everyone. Uh, video ini adalah disebabkan oleh Sugu. uh, <laughs> saya suka tengok cara dia cuci kuali. Dan sebenarnya rumah saya sudah ada sabun kuning ini. Dia cakap sabun kuning. I think sabun jenama label. Okay, uh, saya selalu gunakan sabun ini untuk cuci baju sekolah anak. Ah, Kalau baju-baju putih, sabun inilah yang memang power. Ini satu buku panjang. Macam ni dalam, if I'm not mistaken, dalam RM3 lebih lah muncik silam. So, sekarang ini kita nak tengok keberhasilan untuk uh, buatkan kualinya berkilat. Sebelum kita start, jangan lupa untuk like dan share dan subscribe on my Osh channel. Jom kita start! Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlukan sabun kuning pengasap dawe. Hmm kusi apat nangga nak berkilat-kilat-kilat tu. okay gosokkan kuali. okay tengoklah before after eh. Before. Lepas Sabun kan? Uh, mak. Gosok menggunakan uh, awak mandah baru tahu nak pengasap nak. Saya harap saya punya kuali boleh seberkilat. Kuali sungguh. <laughs> desculpa. Gosok, gosok, gosok, gosok, gosok lagi. Ui, kalau macam ini, boleh selin saya punya tangan. Ah, ah, ah, ah, ah. Kita tunggu ya. Ui, macam berhasil. Macam berhasil je ni. Eh, eh. Before after lah guys. Come on guys habis rumah apa? tak Tak faham lah Eh belakang why not kita cuba kita cuba belakang kuali eh no no no no show first this is belakang kuali This is depan Kuala. Wah, nampak gayanya? Agak berhasil. Eksperimen loh. Lihat kuali saya. Macam kuali sugu tak. Oh, telinga dia masih. Okey. Before, kita nak try belakang kuali, okey? Buntut kuali ya. <laughs> sabun sabun label of syabake sabun kuning kita jangan lah okay, sabun top memanglah sangat-sangat bagus untuk kita orang uh, cuci baju-baju sekolah baju-baju putih ha, sabun kan nak nyalok harap-harap bolehlah sebab akan kuali kan kotoran lama tapi kalau kita tangannya memang bersilat jadi dapat dah eh. Boleh tumbuh masuk. not bad. Berkilatnya berkilat tapi yang kotor-kotor tu masih susah nak ditanggalkan. Penat oi. Macam jogging lah. So I am gonna make sure that tepi-tepi tu akan putih. Tunggu lah. Okay. Huh. Bayangkan kalau setiap kali masak kita cucinya macam tu Mesti berkilat macam kuali baru kan Actually okey je uh, Tak adalah My kuali kita Oh Bau madah orang Sarawak Madah pakai berkerak Terus ya Cuma Sis terinspirasi terbakar semangat Bila nangga kuali subuh putih dah <laughs> macam jogging lah. Penat saya. Penat saya. Sugu, tangan awak tidak penat ke sugu buat ini sugu? Okeylah. Nanti kita masak, kita cuba lagi lah. <laughs> Wah berkilat tengok telinga dia this one kalau you buat lagi selalu lagi terap, so you gonna have uh, better result lah tengok uh, tapi berkilat sumpah berkilat kan ah. eh eh eh eh eh eh